here. This is maybe about um, six years old oyster or even six. more maybe. Uh, eh, yang besar itu enam tahun ya? Kira enam tahun pak, tapi yeah. bisa lebih juga. Hmm. So because as they get older, the shell will get bigger and bigger also. Mm-hmm. Mm-hmm. but we, we usually keep the oyster in the farm here until they are about 10 years old. Um, after 10 because they are very big and it's very heavy, so we need more maintenance Mm -hmm. So that's why we uh, usually just um, uh, release the oyster or sometimes we take the shells um, mm -hmm. because the shell is mm-hmm. also uh, valuable. Mm-hmm. But uh, in the wild, they can live up to 15 years or even more. So this um, adult oyster, like this, we choose the male and female oysters, and then we uh, breed the oyster. So the breeding is actually extracting the sperm and the eggs. Uh, from the oyster. Mm -hmm. So they, uh, mm-hmm. we will usually uh, lay them down on a table, and then after a few hours, the male and female they will release the sperm and the eggs mm -hmm. into the mm-hmm. water, mm-hmm. and then we just collect the water and then transfer them into this big tank oh, yeah. like this. Usually for one batch, we use about 20 oysters, okay. and then we can get 100 millions of babies. Oh. <laughs> 100 Millionen ja. Babys, ja, neue Babys, ja, von einer. Von einer, ja. Von einer. <laughs> They look very, very small. Mhm. It's like, uh, Die Lehrten, können wir, äh, ob wir dann so sehen, ja. ja also ich meine Gerne. die Babys, meine ich, ja. Ja. ja. Oh. Ne? Ah. Uh, äh, yang di bawah bisa dilihat ya? Nggak kelihatan kelihatan oleh mata nggak babynya itu ya? Yeah, the babies. Let me see. They look like uh, dust. Mhm. Ah. Mhm. Kann man ja nicht so richtig nee, weil sehen. Sie so ja. winzig klein Sieht sind, so wie ja. Staub, sagt ja, sie dann gerade. so it, it's not actually the one that in the in the surface, but in in, ah, in the water. Das ist ja nicht, aber in drin, ist in drin im Wasser. So you can see in the water they are moving and um, mhm. swimming. Mm. Da. Ini umurnya berapa kali yang begini nih yang sekian? Ini mungkin udah dua dua mingguan kalau ada. Ya, ini zwei zwei Wochen alt jetzt. Ah, nah, So they will stay here inside this lab until uh, about one and a half months, mm-hmm. uh, and they will look like a uh, sugar grain. Okay. Ah, Zucker, ja. Wie <laughs> Zucker, Zucker. Zuckerkrümel yeah, sozusagen. Sowas, ja, sowas, But they, they, but they are not um, swimming again. Mm -hmm. uh, they actually will attach themselves into this uh, ah. panels mm -hmm. like this. So we will put this into this uh, water. And then the baby oyster will attach themselves. Ja, so here. das hängt sich dann so hängt dran. Sich dran. Ja. Yeah. Mm -hmm. Because in the, in the sea, they usually attach to like Corals oder mhm. Ah ja, also in der Natur dann hängt sich dann an den Korallen, ja. Und die werden hier, die wird hier dann hier reingetan in den Damit großen die dann, ja. sich an das yeah. Gitter, an das Netz sozusagen yeah. anhängen. Yeah. This is this is how we we take them from the lab into the sea. Mm -hmm. So the oyster attach themselves here, and then we take the whole panel mm -hmm. um, and we cover the funnels with this uh, net ah, to yeah. protect the baby Ja, zum Schützen, da werden sie dann <laughs> yeah. umgekühlt irgendwie, And also vom Netz. They usually will hang like this for about uh, 7 to 10 meters below the Oh yeah, yeah. so ziemlich tief runter, mm -hmm. 10 Meter. Mm -hmm. So hängt es da. Das sind auch dieselben oder so ähnliche von solchen Projekten, da hängen praktisch aber Bänder runter, wenn die neue Korallen züchten wollen. Ah ja, weil ja. Korallen so, ist. so ähnlich. So ähnlich ja. wird das, genau. Mhm. Ja. Jadi kadang kan nggak kasat mata ya, nggak kelihatan gitu ya anunya. Cuma kelihatan seperti debu aja ya. Also man kann ja nicht so ganz genau sehen, wie die dann ja. Das sagt sie dann immer sitzweise Staub aus, ja, im Wasser drin, ja. Mhm. Aber unter der Wasseroberfläche konnte man ja sehen, wie sich da immer was bewegt. Ja, genau. Also das hat sie dann Staub auch so. Hin und her genau, das hat sie, ja, genau. Das hat sie auch erklärt. So, ne? Yeah. Okay. So that's why the because they're very small, like this. Uh, only like um, 10 or 15 percent of them that can go into the sea. Ah. Why? Uh, because um, we do like a screening based on the size mm -hmm. also. Ah. So every uh, two, one or two days, this water will be changed. So when we change the water, we actually um, hope like for certain days, we hope the oyster to be at certain size. Mm -hmm. So mm-hmm. if they are mm-hmm. smaller, mm -hmm. we will filter them with this. Ah, so that's right. So different different. Mm, yeah, different right. sizes. Different sizes of So the ones that are smaller, just like hmm. Tapi dia sudah punya cangkang nggak yang di sini yang kecil-kecil itu? sudah. Ini kalau dilihat di mikroskop nanti kelihatan. Ah, habe ich Sie gefragt, ob die dann schon Schalen haben, ja? Mhm. Oder oder ist es einfach nur so wie mhm. Muscheln? Mhm. Also dann sind schon Schalen, Schalen. ja. Winzig. Dann braucht man ein Mikroskop. Ja, hat sie gesagt. Ja. Dann muss man das Mikroskop, Mikroskop gucken. Ja. Angucken. Ja. ja. grow the food mm -hmm. for mm-hmm. the baby oyster. Ah. Is, um, phytoplankton. Futter, mhm. Futter, Plankton, yeah. Ja. Die züchten sie hier als Futter für die. Because the water, the water that we use to grow the oyster is clean water. Mm -hmm. So the mm-hmm. seawater we filter, so we make sure the water is clean. So that's why we need to give the food. Oh yeah, yeah. This is the food, so we start usually uh, growing the plankton from a small mm -hmm. amount like this, um, they will start usually from the light brown mm. color. So, so, that means not too many uh, plankton mm -hmm. in the mm-hmm. water. -hmm. But mm-hmm. after a week, five or six days, uh, they will turn into uh, dark brown like this. So it means the concentration of the plankton is more dense. Yeah. So we will transfer them into usually this um, bigger, bigger thinner, so we add more water again. So they will be light brown color yeah. again, and then mm-hmm. they get darker and darker, so we get more more yeah. plankton. Mhm. Ja, guck mal, die haben auch schon die größeren Container, dann sind auch schon dunkler jetzt. Ja? Ja. Das heißt, da sind ja schon mehr Plankton drin. Ja? Wow. Eine höhere Konzentration von Plankton. Ja, dann wird es dunkler. Ja. Jadi ini dilepas di kontainer yang besar itu nanti ya, ya untuk makanannya ya. Betul. Cuma di, di tuang, ya. es wird einfach mal nur geschüttet, ja, mhm. also in den großen Container zum Futter. Ja. Uh, twice every day. Ah, so, mhm. mh, aus der setiap hari Der Paare. Mhm. Heißt viel Arbeit auch, ne? Natürlich. Und Banyak juga prosesnya ya. Das müssen eigentlich alle, die Perlen kaufen. Oh ja. Als Schmuck. Mhm. Mal sehen, wie schwierig das ist. Das kannst du ja auch sagen, mhm. wie schwierig das ist. Und dass man dann erst zu schätzen weiß, wie viel Arbeit dahinter ist. Das ist kein Wunder, dass es so mhm. teuer ist. Ja, ja, ja, ja. Jadi dia bilang memang memang karena itu dia jadi mahal yeah. gitu ya. Prosesnya panjang, yeah. rumit gitu kan. So, dan hasilnya, the result, uh -huh. we cannot uh, guarantee that it will be uh, <laughs> good ah, quality. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> it's all, all, all uh, in the oyster, so it depends on the oyster. Uh. Yeah. Then we, we also keep this room cool with the air conditioner because um, with low temperature like this will be less bacteria. Mm -hmm. Ah, okay, yeah. okay, okay. Because we, we're growing, this is like the food for baby. yeah. has to be clean and <laughs> sterile. Sterilized yeah, yeah. ya. Jadi pada pekerjaan di laboratorium juga ya, jadi kayak pekerjaan ilmuwan ya. Betul, ini marine biologist kok ya. Marine biologist mm -hmm. ya, mm-hmm. also das ist uh, ya. äh, nur Fachwissenschaftler können das machen ya. Science, science ya. kalau yang kalau yang nanti yang operasi Nah itu baru technical. Uh, ah. so, who do the operation, they need the skill. <laughs> Oh, oh, skill iya. Operation dalam arti yang yang membawa dia ke laut. Ya? Pembuatan ya? mutiaranya. Ah, oke. Okay. By the hash telung von oh waktu nanamnya ya hmm. ditaruh di laut ya. Di dalam kerang. Ya, ah, ah, jadi by the Herstellung der Perlen, ja, ya, yeah. also da wird dann so uh, diese Perlen reingesetzt. Der, äh, die ja? Babyperlen werden Babyperlen. reingesetzt und die umschließen das dann. Ja, ach so. Und dann wächst Du sie. kennst das auch. Du kennst ich das nur auch im schon. Fernsehen gesehen, sag <laughs> ja Mama, Papa, this is just the beginning. <laughs> I still have a long way. Ja, yes, ja, yes, ja, of course, I know this. Mm, ja. ja. Ich habe das nur mal von Korallen und ähnlichem gesehen. Hm. Dokumentation von Arte oder Phoenix. Oh ja. Und da habe ich gedacht, also das muss man auch mal sehen können. Und als ich das dann ja. gelesen habe, dann ah, habe ich gedacht. Gibt ja. das Mikroskop, Mikroskop auch, ja? Ja. Das, da wird gezeigt, ja. Also auch sogar ein, ein Monitor, ein Fernseher da. Also every day usually uh, they take samples from the tank mm -hmm. to see the data. Ah, so sieht es aus. Lava and stuff. So we can see the oysters here from the microscope. So that's actually how the small oyster that looks like dust in uh -huh. the uh-huh. water earlier. Ber berapa kali diperbesar ini? It's, it's maybe 10 kali kalau Berapa 10 kali? Yeah. Iya. 10 mal vergrößert ya. Iya. Und wie alt sind die jetzt? Yang ini umurnya berapa yang ini, Dek? Ini 2014 hari. 14. Ah. 14 Tage. erst. Ja, zwei Wochen. So you can see the shell. They have the mm-hmm. shell already. And in every oyster we can see there is like brown color, brown lumps. Mhm. That is actually the color of the food that we give Mm. for them. Because the shell is still very thin, it's transparent. So you can uh-huh. see the inside of the oyster. This is a good sign, so it means they are they eat the food that we give for mm-hmm. them and then Oh ya ya ya. Jadi setiap hari ada yang melihat di mikroskop ya, ya tugasnya. Nanti diambil sampelnya, kemudian dihitung ini total larvanya berapa jumlahnya. Survival rate. Larva, survival rate, hmm. ya, also Überlebensrate. 39,7 nur. Ja, Prozent. Das ist nicht viel. Ja, ah, nee. Das heißt, deswegen hat sie gesagt, hier ungefähr 10 Prozent nur können ja. dann in, ins Meer dann reingesetzt werden. Überleg dir das mal. Ja. Von den so vielen. Wie, von wie viel Arbeit vorher drinsteckt und wo oh, dann der Erfolg ist von dem. Ja. Banyak yang mati ja, brat, ya. Ja, also großen Teil sind die tot, ja. ja. Sterben die. Ja. In the sea, mhm. more oyster will die again because yeah. we don't control mm-hmm. the sea. Yeah. This is the control environment, clean water, food, yeah. but in the sea, no. <laughs> so that's why every time we send the oyster into the sea, we have to have the new batch growing. Ah, so always growing. Maybe Oh, kadang bergerak juga ya? Kadang bergerak, Pak. Ja, er bewegt sich auch schon ja, ein bisschen. Ja, ja. Also da es noch sehr jung ist, dann ist deswegen die Schalen so durchsichtig. Durchsichtig, genau, transparent. Okay, so this is what happened inside this uh, yeah, labor. Yeah. Mm -hmm. now we go outside and I will show you the growing stage of the oyster until yeah. okay. <laughs> big one wusste, dass das interessant wird. Ja, ja, das ist schon interessant. Ist ne? Sehr interessant. Doch, doch.